你那个，你上医院看。 धक्कामुक्की नगर न लाइनमा बस न यार सर नमस्कार नमस्कार सर यो मेरो नागरिकतामा उमेर बढाइदिनु पर्यो कति पैँसठी वर्ष पैँसठी वर्ष किन हो है जिन्दगीमा केही उखाड्न सकिएला जस्तो लागेन अब वृद्ध भत्ता विधुवा भत्ता खान पर्यो दाई एक किलो किचन दिनु त अबे किचन होइन चिकन भन इन्की माका भोसडा अङ्ग्रेजी नाम पनि के राख्छन् के यार हो त्यही दिनु दाई फेरि लकडाउन हुन लाग्छ अरे हो अँ ओ तेरी कि ओए कहाँ जान लागो दारू ल्याउन अनि भाइ के चलिरहेछ त नेपालमा दाइ हाम्रो नेपालमा त विकास गर्नेहरूलाई गोली संविधान माग्नेहरूलाई भोलि डिग्री सकाएर जागिरी माग्नेहरूलाई खाडी आठ पास गरेर राजनीति गर्नेहरूलाई गाडी दर्शकवृन्द नमस्कार म अप्सरा विष्ट यति बेला हामी आठ बिसकोट नगरपालिका तिन टुनी बगरमा आइपुगेका छौँ यति बेला टिकटकमा भाइरल मिस्टर साईसँग भेट भएको छ विशेष त टिकटकमा भाइरल हुनको मुख्य उद्देश्य के छ कन्टेन्टहरू कसरी ल्याउनुहुन्छ र भिडियो बनाउन के कतिको दुःख हुन्छ आउनु हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद के छ सन्चै हुनुहुन्छ एकदम सन्चै छ के छ टुनी बगरमा बस्नु हुँदो रहेछ म चाहिँ टुनी बगरतिरै यता घरतिरै छु त्यस्तो केही छैन सानोतिनो पसल गरेर बस्छु तपाईँलाई झट्ट हेर्दाखेरि टुनी बबुलको जस्तो मैले मानेको थिएन भिडियो हेर्दा <laughs> तपाईँ नेपालगञ्ज अथवा चाहिँ तराईतिर बस्नु टुनी टुनी बबर बस्न लागेको चाहिँ म तिन वर्ष मात्रै भयो म चाहिँ बाहिरै बसेँ सुर्खेततिर पढ्थेँ त्यसैले गर्दा अब प्रायः छ यता धेरै बसेको छैन भाइरल हुनेहरूको पनि एउटा उद्देश्य हुन्छ नि म सबै माझ चिनिन्छु अथवा चाहिँ एउटा मनोरञ्जनको लागि मात्रै लिन्छु भन्ने थियो कसरी म मैले चाहिँ मेरो चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि उद्देश्य होइन एक्टिङ चाहिँ मेरो बचपनदेखिको नै सोख हो अब हामीहरूको लागि टिकटक चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी नै हो आफ्नो होइन आफ्नो भएको कला देखाउनुको लागि टिकटक चाहिँ एउटा माध्यम हो अर्ग्यानिक कन्टेन्ट दिनुहुन्छ अब कतिपयले त टिकटक बनाउँदाखेरि अरूको गीतहरू अरूको भिडियोहरू युज गर्ने गर्नुभएको छ कतिपय तपाईँको भिडियो पनि डिलिट गर्ने गर्नुभएको छ तपाईँले आफ्नो मात्रै कन्टेन्ट दिनुहुन्छ आफ्नो मात्रै कन्टेन्ट दिनको कारण के छ त्यसको त्यस्तो कारण भन्दा पनि अब मसँग आफैसँग भएको हुनाले कन्टेन्टहरू होइन अब त्यस्तो बाहिर साउन्ड अरू नहुने भएकोले आफैसँग साउन्ड हुने भएकोले मैले सबै आफै नै गर्छु साउन्ड आफै भिडियो पनि आफै सबै एडिटिङ आफै मैले आफैले गर्छु त्यसको लागि छिटो बनाउँदा त धेरै दुःख हुन्छ होला जस्तै अब क्यामेरा क्यामेराम्यान पनि चाहियो अँ त्यस्तो अब साथ दिने मान्छेहरू नभएर अझै मैले आफूसँग भएको ट्यालेन्टहरू देखाउनु पाएको छैन सिङ्गल एक्लै भएको हुनाले अब साथीहरूसँग भिडियो बनाइ माग्नुपर्छ कहिले काहीँ भेट हुन्छ कहिले हुँदैन होइन त्यस त्यो कारणले गर्दा अब एक्लै भएको हुनाले प्रायः मैले आफ्नो कन्टेन्टहरू सबै बनाउन सकेको छैन जस्तै तपाईँलाई कन्टेन्टहरू सोच्नको टाइम कति लाग्छ सोच्दा हुन्छ नि म नयाँ नयाँ भिडियोहरू ल्याउँछु अब यस्तो हो म बाहिर गएको बेला अब एक्कासी झ्याप्पै सबै कुरा मेरो दिमागमा आउने भने त हुँदैन बाहिर गएको बेला मान्छेहरूलाई अब्जर्भ गर्छु मैले होइन यिनीहरू कस्तो खालको कुराहरू बोल्छन् के कुरामा भइरहेको छ त्यसैले अब मिक्स गरेर आफैले अलिकति साउन्ड एडिटिङ गरेर दुई चारवटा शब्द आफैले थपेर त्यसलाई एडिट गर्छु मैले एडिट गरेर बनाउने काम गर्छु तपाईँलाई साथीभाइले कतिको हेल्प गर्नुहुन्छ टिकटक बनाउनुको लागि खाली भएको बेला चाहिँ गर्छन् खाली भएको बेला गरिदिन्छन् बनाइदिन्छन् भनेको जस्तो बनाइदिन्छन् अलिकति टाइम लाग्छ त्यसमा फेरि मेरो चाहिँ एकैचोटि हुँदैन म एउटै भिडियो बनाउन आठ दसचोटि ट्राई गर्छु जस्तै अब तपाईँलाई चिन्ने पहिलाका व्यक्ति र अहिले तपाईँ टिकटकमा भाइरल भइसकेपछि देख्नेको नजर के कतिको फरक पाउनुभयो अँ फरक छ रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूले मलाई होइन दाई भन्नुहुन्छ सबैले दाई भनेर रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ राम्रो लाग्छ खुसी लाग्छ टिकटकबाट हुन्छ नि मान्छेसँग चिनाजानी हुने आफ्नो मान्छेहरू कति कमाउनु जस्तो तपाईँलाई प्रत्यक्ष नदेख्नेहरू होइन अब टिकटकबाट हेरेर तपाईँको फ्यानहरू फलोहरू कति त्यति छन् टन्नै छन् उहाँहरू भाइहरू छन् धेरैजसो भाइहरू छन् दाइ यहाँ आउनुहोस् भिडियो पर्छ भन्छन् होइन तर मेरो चाहिँ ठ्याक्कै अब यहाँ पसल छ छोड्न पनि मिल्दैन अब बाहिर जाने काम पनि त्यस्तो हुँदैन बाहिर गएको बेला भेटघाट हुने अब मैले एकचोटि चाहिँ टिकटकलाई चाहिँ धेरै फोकस गरेको थिएँ त्यतिखेर अब मसँग साथ दिने साथी भएन सायद साथ दिने राम्रो खालको साथी भइदिएको भए आज अलि माथिल्लो स्टेपमा हुन्थेँ होला म अब एक्लै भएको हुनाले मात्रै मसँग साथ दिने मान्छे नभएर मैले अब भनौँ न आफूसँग भएको कन्टेन्टहरू मैले पुरै अझ पनि बाहिर ल्याउन सकेको छैन तपाईँलाई यो कमेडी सिरियलबाट अफर आएको छ नै त्यस्तो त कुनै पनि छैन आयो भने चाहिँ ट्राई गर्छु म तपाईँ कलाकारितामा यति इन्ट्रेस्ट भएको व्यक्ति एउटा बिजनेसतिर अथवा चाहिँ यो भेटनरी लाइनतिर कसरी अब भन्नाले कस्तो ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा त्यो आफूमा भएको ट्यालेन्ट देखाउने बाटो नै छैन कि होइन अब या मेरो कोही फ्यामिलीमा अगाडि भइदिएको भए हुन्छ नि कोही साथ दिने मान्छे भइदिएको भए अगाडि कोही चिने जानेको मान्छे भइदिएको भए ठिकै छ यता आइज भनेर उता घुस्न सजिलो हुन्थ्यो अब अब त गाउँमा परियो त्यस्तो चिन्जान पनि बाहिर कतै पनि छैन त्यही भएर टिकटकमा अलिकति फोकस गरेको फ्यामिली सपोर्ट चाहिँ मलाई त्यस्तो नबनाए यताउता भन्ने चाहिँ छैन जे होस् फ्यामिलीले नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ मलाई हजुर अनि कतिपय तपाईँको भिडियोमा हामीले कुनै कुनै गाली पनि गरेको पनि देखिन्छ भन्न खोजेको मनोरञ्जनको लागि हुन्छ हुन्छ त्यस त्यस्तो हुन्छ तर त्यसको चाहिँ मेरो थट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ओन्ली फर इन्टरटेनमेन्ट मात्रै हो मैले चाहिँ गराउने भनेको हेर्ने मान्छेको फेसमा केही नभने दुई सेकेन्ड हाँसो ल्याउन सकु मेरो मकसद चाहिँ त्यो हो होइन या अब त्यो टिकटकमा भाइरल भएर या ऊ त्यो त्यो भन्ने चाहिँ होइन तर मैले आफूमा भएको कन्टेन्ट देखाउन खोजेको मात्रै हो मान्छेहरूले अब मन पराइदिनुहुन्छ लाइक कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ सेयर गरिदिनुहुन्छ खुसी लाग्छ कति हुनुहुन्छ मेरो फलोवर्स चाहिँ अहिले सिक्सटी एट के हजुर million two point nine million जस्तै तपाईँलाई विशेष त भन्नुपर्दा हामीले तपाईँको टिकटकमा त भिडियो देखेकै छौँ आज रियलमा हेर्न हेर्न खोजेका छौँ मैले मात्रै नभएर यो सम्पूर्ण तपाईँलाई हेर्ने दर्शकहरूले पनि तपाईँको रियल एक्टिङ कस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने पनि छ होला हुन्छ हुन्छ गाइज खाली याद आएको थिएँ गाउँदेखि अब तपाईँहरूको माया अनि सपोर्टले गर्दा ढाई लाख रुपियाँ रेन्ट छोडेर जाँदैछु नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू खोज्छु अब पुरानो बिर्सिहालिन्छ नयाँ नयाँ के बनाउने कस्तो बनाउने भनेर अँ मेरो चाहिँ फर्स्ट नै हो अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा एकदम नराम्रो भिडियोहरू भयो नराम्रो कन्टेन्टहरू अपलोड भइरहेको छ म सबै साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आफूमा भएको ट्यालेन्टहरू देखाउनुहोस् भाइरल हुँदैन भिडियो भ्युज आउँदैन रन हुँदैन भनेर नआत्तिनुहोस् मैले पनि टिकटक बनाउनु लागेको सात वर्ष भइसक्यो अहिले छ सात समथिङ छ सात वर्ष भइसक्यो मेरो पनि हल्का हल्का भिडियो भाइरल हुनु लाग्यो समथिङ अब यही एक वर्ष जति मात्रै भयो मैले लगातार कोसिस गर्छु आफूमा भएको ट्यालेन्ट देखाउनुहोस् मिहिनेत गर्नुहोस् एक दिन अवश्य हासिल गर्नुहुनेछ मजाले पाइन्छ पाइन्छ राम्रो पनि हुन्छ मेहनतको फल पनि पाइन्छ हाम्रो पनि शुभकामना छ तपाईँलाई कुनै कमेडी सिरियलबाट पनि अफर आओस् भन्ने होइन धन्यवाद तपाईँको एकदम राम्रो छ कन्टेन्टहरू आफ्नो आफ्नो कन्टेन्ट दिनुहुन्छ अर्काको भन्दा पनि र अन्त्यमा केही मैले सोध्न बिर्सेको तपाईँले भन्न केही छुट्याएको केही कुरा त्यस्तो छ त्यस्तो मलाई त्यस्तो खासै त्यस्तो केही लागेको छैन ठिकै छ नेक्स्ट टाइम ट्राई गरौँला नि अहिले छोटो समय भएको हुनाले हामीले धेरै कुरा लिन तपाईँसँग सकेनौँ त्यसको लागि क्षमा चाहन्छौँ र तपाईँलाई शुभकामना पनि छ आगामी दिनमा तपाईँको भिडियो फेरि पनि हामीले इन्टरभ्यू लिन पाऊँ भन्दै तपाईँले समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच